Al Maria Espinal creiem que l'alumne ha de ser el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge. L'objectiu principal de l'estada aquí al centre és definir, elaborar i desenvolupar el seu propi projecte de vida. I això implica prendre decisions, fugint d'un procés d'aprenentatge que es redueixi a una simple acumulació i memorització de continguts. I per això, en diversos contextos i espais d'aprenentatge, l'alumnat rep encàrrecs que impliquen prendre decisions per tal d'elaborar les seves produccions. A més, l'alumnat també tria entre diferents espais d'aprenentatge en algunes de les franges horàries. Soc la Marta i us explicaré una activitat de l'alumnat compartida amb el professorat molt important al Maria Espinal, que és l'avaluació. L'avaluació forma part del dia a dia, eh, és contínua i reguladora, això vol dir que creiem que ha de servir per millorar l'aprenentatge. Eh, l'avaluació serveix perquè l'alumnat prengui decisions eh, al voltant de com està aprenent i quines estratègies són les que li serveixen o les que ha de canviar. Per això és molt important eh, que el professorat eh, vagi fent comentaris, vagi acompanyant i eh, anem fent feedback. Eh, són comentaris qualitatius, per nosaltres la qualificació numèrica no dona cap informació i per tant no ens ajuda a prendre decisions. Utilitzem diferents estratègies i eines, com la coavaluació, que es coavaluen entre companys, o l'autoavaluació, prendre aquesta consciència personal d'on estic i on vull arribar i què em falta. Per això tenim una hora setmanal que dediquem a l'avaluació, a fer totes aquestes activitats, eh, malgrat que hi són en totes les hores, aquí les concentrem com a una hora de reflexió eh, al voltant de tots aquests aspectes. Hola de nou, jo aquesta vegada us parlaré sobre la diversitat i com entenem al Maria Espinal aquesta diversitat. Nosaltres entenem la diversitat des del punt de vista que tots i totes som diversos i per tant tots i totes som responsables d'atendre aquesta diversitat. La diferència és que com positiu que el que ens fa és aprendre dels altres. Com podem atendre aquesta diversitat que considerem universal? Doncs amb mesures universals. Quines són? Les tutories personals, cada alumne té el seu propi tutor personal i això vol dir que cada docent és tutor d'un grup reduït d'alumnes, la docència compartida sempre que es pot, això vol dir dos docents dins de l'aula acompanyant a l'alumnat, grups eh, reduïts o desdoblaments, sobretot per exemple laboratori, taller, skills, música, també hi ha espais de tria, com pot ser l'espai temàtic, el projecte específic o les comissions, que són espais on ells trien en funció dels seus propis interessos. I finalment també hi ha aquella diversificació d'activitats, o sigui, els hi presentem propostes que els entren per diferents canals, canals auditius, canals visuals, canals tàctils, eh, podem eh, plantejar, programar activitats i propostes que vagin de més a menys complexitat, de més o menys estructura, de més o menys autonomia, eh, reducció d'activitats o ampliació d'aquestes activitats o propostes. També els criteris d'avaluació es, poden modificar en funció de l'alumnat que tenim davant, no? o sigui, coneixent-lo. Què passa quan hi ha alumnes que amb aquestes mesures universals a vegades no poden igualment aprendre tot el que ells podrien aprendre, no? Aleshores entraríem a utilitzar aquelles mesures més addicionals. Quan un nen o nena arriba d'un altre país i és nouvingut, o quan un nen o nena, per les seves necessitats educatives, necessita unes mesures que van més enllà. Aleshores desenvolupem un PI i en funció d'aquest pla individualitzat eh, establim aquestes mesures.